السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى كيفية أخذ المقاسات على الأشخاص لنبدأ على بركة الله نبدأ من الكتف كما ترون في هذه الصورة من بداية الكتف إلى نهاية الكتف الآخر هنا العنق من أعلى الكتف إلى المنطقات المطلوبة على حسب ذوق الشخص اليدين من أعلى اليد إلى نهاية اليد عند نهاية الكتف هنا نقوم بتحديد منطقة الصدر من أعلى الكتف إلى فوق الثديين هنا نقوم بمقياس عرض الصدر بلف شريط المقاس على الصدر أو على الثديين كما ترون في هذه الصورة وهنا كذلك نقوم بتحديد منطقة البطن تحت الصدر بهذه الطريقة هنا كذلك نقوم بمقياس دورة البطن تحت الثديين أي الوسط بعدما قمنا بتحديد منطقة البطن وهنا كذلك نقوم بتحديد منطقة دورة المؤخرة بعدما قمنا بتحديد منطقة دورة المؤخرة هنا نقوم بمقياس دورة المؤخرة بلف شريط المقاس هنا نقوم بمقياس التركيز من أعلى الكتف إلى تحت الإبط هنا كذلك نقوم بمقياس الطول من أعلى الكتف إلى المنطقة المطلوبة وهنا ينتهي درسنا ودرسنا يتجدد بكم في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته